dua jam ya, dua jam saja 200 bekas habis terjual sampai tak cukup. Wow, apakah ini ya guys ya? makanan ya karena terkenal bahwasanya di Malaysia itu adalah surga makanan ya kan. Ah teman-teman sekalian masa Ramadan ya kan masa istilahnya bazar-bazar macam tuh itu memang aduh ngiler gila guys. Tapi di sini viral guys di TikTok dua jam aja habis gitu. 200 bungkus ya 200 istilahnya 200 tempat wad, enggak, eh, tahu juga lah ya pokoknya di sini dikatakan bekas nah bekas tuh apa ya mungkin wadah seperti itu saya kurang tahu langsung saja guys saya sudah penasaran kita play videonya let's go Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys. Wow. Mantap sih. Asli openingnya keren banget. Berapa jenis buah ni bang? Uh, sebenarnya kita orang ada total semua 12 jenis fruit lah. Oh. 12 jenis buah. Uh, buah kita mixkan dengan boba pun kita ada. Oh, ada boba juga. Boba pun ada tapi untuk hari ni sebab dia rushing dengan event. Okey. Ah uh, tu banyak tak sempat juga. Lah. Oh. Inilah eh, makanan tengah viral dekat TikTok, dekat ah. Facebook kan. Eh. Ah, Tapi di Ipoh tak jumpa lagi. Ini baru jumpa ni. Ah, Ipoh. Ini susu cair eh? ah, ni bang? Ah, ini kita mixkan susu fresh milk dengan susu masukkan saya masukkan dengan ah, serbuk okay. vanila sekali. Serbuk vanila sekali. Ah. Dia harga sebekas berapa ringgit ah? Koktail ni RM10. Okay. RM10. Dan satu bekas ni dia dalam 20 ounce. Boleh pilih sendiri. Boleh pilih. Ha, sendiri. dia orang ambil sendirilah okay. ikut cita rasa dia orang. Kita buka pada hari hari lah. Okey, hari-hari. Wow. Hari-hari daripada pukul 1 sampai pukul 7. Okey. Tapi baru-baru ni kita orang agak rushing. Stok kita kita ambil banyak pun tak sempat buat orang-orang ramai. Okey. Uh, so ah, dalam okay. pukul satu kita buka dalam pukul 3 macam tu habis. Satu dalam pukul ah. 3. Wah, ni 2 jam. Dua jam. 2 ah, jam settle semua. Lebih kurang berapa bekas boleh habis? Kalau dua jam tu. 200 bekas. ratus bekas Dua jam. Ah. Guys. sepuluh ringgit ya. Kejap-kejap. Saya nak hitung kejap eh guys ya. Ha, matematika saya tu memang agak buruk lah. Ya kan? sepuluh ringgit kali dua ratus Berarti dua ribu guys. Dalam dua jam. dua ribu ringgit dalam dua jam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, berniaga ni menyenangkan betul. Suka oh. dalam 2 jam. Oi. First time beli ke banyak kali beli dah tak? First time beli benar. Oh, first time lah. beli eh? Selalu tengok kat mana ni? Selalu tengok kat TikTok eh? Facebook. Facebook ha. eh? Oh, Facebook. Kak tu punya meriah ada kala-kala mangga. Tengok tu, baru buka je orang dah beratur lah. Oh, dah tadi kokoh. Banyak kan ambil buah ya. Akak first time beli ke? First time beli? Haa ah. ah. Kat Ipoh rasa ni pertama kali orang jual eh? Haa ah. Okay Oh, nampak macam best, menarik Color-color Wow Tadi yang tiga Hmm, jatuhlah nanti Apa? Eh? Apa tak jatuh tadi? Ah, okay. Lepas tu kita tambah ais lah, kita tanya tu. Lepas tu macam ais kita tak buat banyak. Untuk ah, bagi sejuk. Sikit Bagi sejuk lah. Oh, ini memang laku teruk ni. Buka je. Orang dah ramai eh. Oh. Mana dapat idea Terbaik kan, ya, 2 jam habis Yang dah siap Okey. Lepas tu kita kira pula harga kos keluar Kita orang ambil sendiri untuk bekas yang kita dah sukatkan ni Kita okay. ada, kita mesti ada untung tak kat situ ha, Jadi bila saya tengok, wah mesti ada untung Even kalau dia ambil semua anggur pun Kita mesti ada untung Masih ada untung ha, Masih ada untung So, saya rasa macam, eh boleh je bagi Aha, Bagi dia orang syok je Banyaknya yeah. Best lah jual macam ni bang. Letak je orang letak. Oh. Kan. Niaga pula 2 jam kan. Oh. Ikut kan sampai eh, pukul 7 sebelum ni sebelum viral. Okay. Saya dah buat sampai pukul 7. Semua ha. dapat. Ah, semua dapat eh? Ha, semua dapat. Okay. Ini abang-abang kita mesti suka makan koktail lah. Oh, saya ni lah bang. Ingat orang perempuan je suka makan. <laughs> semalam customer paling jauh dari Cameron Highland. Oh, dari Cameron Highland ha, datang dari eh? Cameron Highland datang. Oh, jauh oh. banget dia eh. guys. Baulah macam mana dulu. Lepas tu dia berkata petang ada orang, pas tengah dia pun pergi masuk. Eh, pas tengah dah lambat dah takut hujan nanti. Ha. Orang tak, tak boleh nak beli. Lepas tu tapak tu lah becak. Hmm. Masuk nanti. Hmm. Mana kan? Okay. Ada yeah. Wow, RM10 boleh jadi lah bang, selongok bang eh? Ah, oh mengantri guys ya Allah banyak banget ini tak nak ais kan berapa dua dua dua ringgit bang Eh, sepuluh ringgit lah. Murah lah. Kalau macam ni pun masih untung bang eh. Walaupun orang dulu ke berbalik? Berbalik eh? Balon. First time beli ke? Oh ini first time ah. Dapat dapat tahu di mana? Dekat Facebook. Facebook. Oh, dia memang viral dekat Facebook ya. Okey. Banyak sangat tak sedar kan? Ha, dah rasa dah lari. Ya. First time beli ke tak? First time. Eh? Esta dua dua. Dekat Twitter. Oh Twitter. Oh Twitter. Oh, Twitter. Rezeki. Wah. Wow. Kalau saya tak Twitter Memang non-stop abang kerja ni ah, Macam ni kejap lagi saya kena Sebanyak buah ada banyak lagi orang ha, ha. Yang dah potong semua siap kan Ya yeah. Oh. Sekejap lagi saya kena rushing di ambil lah ha. Ah, ah. ha. Wow Ha tu lah Oh ini bawa bekas sini, ni tak? Bekas sendiri oh. Ais batu Oh nak ais apa dia? Nak, nak kat ais dia sendiri Oh nak kat ais dia, ya, ya Dia nak makan dalam kereta Ha ha, tak ada tumpah kat dia ya. Okay sama kan? Dia Banyak banget loh Dia besar. Oh. oh. Baru dikasih susu. Besar macam ni. Sedap. sih sejuk eh. Ah. Oh, pembalik kat tuh. Oh, pembalik. <laughs> Bagus bawa tempat sendiri ya. Ah, bagi sejuk ah. Tapi kalau dia pernah kick lagi makan rumah, ha. dia pun tuang dalam bekas, tambah ais lah. Ya, yeah. punca wife jumpa kat Twitter. Oh, oh Twitter eh. Viral dari Twitter eh. Sebab... Jelas. Masya Allah, ini laris eh? banget. Eh? Untungnya saya bawa bekas lah. Kasih <laughs> musik customer lah. Nak bawa ah. sebut sendiri di rumah tak apa. Ya. Jangan yeah. bawa besin lah. Okey. Kalau besin harga lain lah. Harga besin. Harga besin lah. Harga besin. Oh. Eh. Oh my God. Oh. Oh, sedap ni asli guys. Tu orang terus datang, datang dan datang hanya disebabkan buah dia. Okey, ini dia kita makan dalam kereta je disebabkan kat situ tak ada tempat nak makan, jadi kita makan dalam kereta. Minta maaf ni dah tumpah sikit pasal terjatuh tadi, tak apa. Wah, itu dia. Harga dia RM10, oh, kita boleh bubuh selonggok sebanyak mana kita nak bubuh pun boleh. Wow. Nak ais pun boleh, tak nak ais pun boleh, terpulang pada kita. Dan yang bestnya, dia banyak pilihan. Saya rasa berbaloi okay. lah kalau Harga RM10 buah macam-macam kita boleh ambil. Okey. Ha. Kita cuba eh. So apa ini yang pertama? Bismillah. Hmm, lemak berkerim. Susu tu memang dah lemak, kita makan pula dengan mangga. Oh, memang syahdu ni bro. Bismillah. Hmm, cuaca panas-panas kan. Sambil tengok tadi kedai dia, baru buka je orang dah beratur. Hmm, wow. Cuba lagi, bismillah. Abang tu kata dia gunakan susu cair kemudian ada juga okay, vanila betul ada bahan-bahan yang tak tahu bahan-bahan apa tadi ha. cari buah kegemaran saya buah naga oh, bismillah buah naga memang hmm. sedap okay lah, peniaga-peniaga jual macam ni tepi-tepi jalan kita kena support lah dia ada juga lengkong dia ada apa agar-agar kan macam-macam ada kau boleh pilih ikut kita punya cita rasa anggur dan juga naga bismillah ada tembikai mangga bismillah mantap asli hmm last swap bismillah Sebenarnya kita boleh je buat kat rumah Tapi malas kita beli je senang Harga pun ha, RM10 Selonggok boleh bubuh Macam-macam boleh lah, bubuh Macam ni punya banyak punya selonggok Berbaloi bro Apa lagi kau nak Makan je lah Support okay. lah peniaga-peniaga tepi jalan kita jadi peniaga ni buka daripada pukul 1 sampai 3 petang 2 jam saja. Jadi siapa yang terawal dia dapat Lokasi betul-betul berhadapan dengan Maidin Pasar Meru Maidin. Raya ya. Ipoh Datang okay. Ah, nanti kita letakkan lokasi dekat pin komen Kita bagi 9.9 okay. bintang Terbaik bro Mantap Mantap dengan bahasa Mantap banget hmm. guys hmm, Cukup rasa tak manis sangat Rasa Lemak-lemak Padu terbaik Tadi saya punya satu RM10. Ha? Ha, ni abang belanja customer-customer. Eh? Betul ni? Ya. Yeah. Masih banyak bang eh? Baik. sama izin kami buat video. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya kan saya kira viral-viral tuh apa gitu kan, viral di TikTok, di Twitter juga viral guys ini abangnya keren banget marketingnya ya guys ya. Keren banget 2 jam ludes, 2 jam habis. Dan ini juga boleh menjadi ide jualan buat teman-teman sekalian. Tapi ingat ya kan, Nah, usaha boleh ditiru tapi rizki tidak boleh ditiru karena rizki Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Kan? Nah, tapi tak apa kalau teman-teman ataupun kawan-kawan nak berjaga macam ni juga, okeylah best kan. Aha, di Indonesia macam belum ada lah macam ni guys. Ha, yang duduk uh, dekat pinggir jalan tapi jalan lepas tu ada buah-buah macam tu lah, ada agar-agar ke apa tu, boba lah dan lain sebagainya itu memang belum ada lah guys ya kan. Ha, boleh lah ni ide jualan. <laughs> Okey, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Semoga abang sukses selalu, abang Aswar Badrul dan juga peniaga-peniaga kecil, peniaga-peniaga tepi jalan. Semoga sukses terus dan juga laris dagangannya, ya kan? Ha, banyak pembeli macam tu sehingga bisa istilahnya memberikan kebahagiaan kepada keluarganya. Terima kasih guys sudah nonton video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh. Bye bye.